整个绿的，整个绿的，哇，这很严重啊！我三十多年来，这条河流就从来没有看过一条鱼，你怎么交代？那讲讲就偷放落来，你唔知影啊，拢污染过啦。为了解桃园河岸污染程度，苹果使用台大教授张尊国研发的树脂缩食胶囊，分别放置桃园三条溪流，发现经过工业区的下游，重金属含量严重爆表。 所以整个来讲，就是这个桃园地区，因为它是一个工业大县嘛，所以它的污染总量是负荷是非常非常巨大的，明显的，就比背景高很多。目前水质自动监测系统无法测出重金属含量，环保局只能靠监视器辨识溪流状况，在灌排部分的地区很难有效控管业者。 我们目前针对，如果他是含铜的这些这些事验，他自己要做定期监测。那环保局可能是每一年或者每半年，就是我们会看规模，至少会去一次。环保单位会会常常来稽查呀，对不对？啊，如果没有常常来稽查，我就这样排着排着，重金属你看得到吗？看不到。啊，你今天比如说我的标准铜十五好了，结果我现在排三十，我的水体颜色会变吗？ 桃园工业产值高达二点九兆，连续十二年全国第一。在工业高度发展背后，让桃园沿海面临生态浩劫。